and uh, this will be jumping dances. of amsa bishop babámcsókot adok, mert az anyád tejet adott, én meg babámcsókot adok. erről beszélek, hogy akkor nem szól, hogy vége. Thank you.